Naam, uh, siku ya leo uh, tupo hapa Kawe Kawe hospitali ambapo tumekuja kutoa msaada maalum kabisa kwa ajili ya hospitali hii. Uh, Meridian Bet tumekuwa ni mstari wa mbele kabisa katika kusaidia jamii kwa ujumla. Kwa hiyo siku ya leo tumefika hapa katika hospitali yetu ya Kawe ili tuweze kutoa msaada kidogo ambacho tunacho. Ndio maana siku ya leo ya Idi tuko hapa hospitali ya Kawe kuja kutoa msaada kidogo ambao utaweza kunufaika na, na uongozi mzima wa hapa Kawa hospitali pamoja na wagonjwa ambao ha, wapo hapa. Kwa majina mimi naitwa Dr. Isaac Mbarwa ah, nikiwa kama mganga mfawizi mkaimu katika kituo cha afya Kawe. Ah, tungependa kusema tunawashukuru kama wadau wa maendeleo kutoka Meridian Bet ambao wameliona hili kwamba kuna, kuna umuhimu wa kutusaidia sisi kama kituo cha afya Kawe. Tunashukuru tumepokea msaada wenu kwa vifaa mlivyotusaidia kama mnavyo kama vinavyoonekana hapa. Ni vifaa nafikiri vingi ni kwa ajili ya usafi, kusaidia kufanya usafi na vingine kwa ajili ya kuvaa kama gloves tumepata. Tumepata pia sabuni kwa ajili ya kuoshea, kufanyia usafi. Tumepata kwa ajili tumepata dustbin kama mnavyoziona hapa zinaonekana. Kwa hiyo tunashukuru sana, lakini sisi kama kituo cha afya tunasema kwamba msituchoke nyinyi kama wadau wa maendeleo na wadau wa, wa afya pia Tunawashukuru, tutakapoomba msaada mwingine muwe tayari kutusaidia kwa ajili ya maendeleo ya kituo chetu cha afya. Kwa hiyo ninapenda kutoa wito tu eh, kwa makampuni mengine kuiga mfano wa Meridian Bet Tanzania ili waweze kuwasaidia hospitali mbalimbali na Wizara ya Afya, kwa sababu tunajua serikali haiwezi kufika mahala popote pale bila kusaidiwa na wadau kama sisi eh. Kwa hiyo makampuni yajitolee ili aweze kutoa msaada katika jamii hili ndio liwe jukumu kubwa sana kuanzia mwaka huu elfu mbili na ishirini na tatu na miaka ijayo.